Madame! posadza zase. Vlastne, Wychodź tu! Gdzie to cholera jasná! Mów mi to, gdzie jest ten bandyta? Nie wiem! Wychodź! Uciekł! Kiedy? Ale tu spał? Nie wiem! Może! Prawdę, bo rozpalę, ten dom. Słuchajcie, dokumenty do kontroli. Dawaj! Wychodzi na taras. Wychodzi wszyscy. Dobra, nie to jest, słuchajcie. My po prostu nie chcemy krzywdy nikomu robić. Wiemy, że tu gdzieś był bandyta. Od dawna go po osiedlu, po okolicy. Gdzie on jest? nie wiecie? Nie wiecie. Nie wiemy nic. Ukradł się nie. Słuchajcie, nikomu się nic nie stanie. My tylko sprawdzimy wasze dokumenty i jedziemy dalej szukać tego bandyty. Dokumenty. Ty, aha, prawidłowe dokumenty, to kolego. No nic nie mamy do ciebie. A to kto to jest? Moja żona. Nie poznajecie. Dobra, wszystko się zgadza. Prawdziwy. Na komendzie. Wy jesteście tutaj e, jako turyści, prawda? Przyjechaliście na czasy Dokładnie. do tego gospodarza. Dobrze. W takim razie, słuchaj. Poszedł do domu! Do samochodu! Nie masz czego trzymać. Pójdziesz do samochodu! Widziałem zabitych chłopaków, widziałem 46 Słuchaj, naszą Mańkowski, jaki Rysia, a nie Szyndzielos? Jesteś słupaszka i mamy na to dokumenty, a to jest Lidian Wąż. Słuchajcie, nie będziemy tutaj robić żadnego przesłuchania. Jedziecie, jedziecie na UB do Do Myślenic. później Kraków i za dzień jesteście w Warszawie. Tam się rozprawią z wami. Nie ma tłumaczenia. Do samochodu. Zalta. O, Do tyłu. kończy się. Bandytyzm tutaj do osiedlu. Zadam ja zostaję. Ja tutaj zostaję. Macie jakich łączników? Nikogo nie mamy. I tak wiem, że tu Odyniec pseudonim był tutaj. I tak wiemy, że Antoni tutaj przebywa. Wyjedźcie. My tutaj przez parę dni będziemy czekać, aż jakiś łącznik się swój zgłosi. Przejadę.